Deben limitar el contactos y mantener la distancia social. España aumenta el confinamiento, aumenta la cuarentena. los trabajos esenciales, es decir, equipos sanitarios, eh, personal de funerarias, también los que están Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, eh, mientras débil y cansado. En tristes reflexiones, obcecado, de súbito, un leve golpe o oyóse. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo la puerta. Vacilante, eso es todo. Y nada más. Más imposible era en el fondo que ante tamaña situación Ningún extraño visitante tocase de forma alguna la puerta de mi salón. En este caso de los niños sorpresa también la adolescencia que presentaba el mundo, recordemos que hemos estado en porcentajes de también la Organización Mundial de la Salud recordaba, no solo se trata de confinamiento, sino también de test, de pruebas a los equipos sanitarios que dicen que no se las están haciendo y también de más protección tanto a esos equipos sanitarios como a la población española. Quien está sin duda en el foco de este contagio también es un país... De un golpe abrir su puerta y con grácil batir de alas. Salió de aquella jaula un majestuoso ave, tan rápido como una bala. Sin visos de reverencia, ni errar en sus movimientos puso a prueba mi paciencia al posarse allí en la lámpara. No miento inmóvil. Y nada más. Aún con tu cresta cercenada y el busto erguido, no serás un cobarde, pájaro vetusto y amenazador. Dado que la libertad te he concedido, hazme de tu nombre conocedor. Y dijo el pájaro. ¡No saldrás! Las palabras pronunció, como vertiendo su alma solo en ellas. Profeta, demonio sin sangre en las venas, ¿cómo te atreves a aventurar semejante destino a este alma abrumada de pena? Dime, ave inmunda, si al final del camino, más pronto que tarde, hallaré una sola brizna del aire que durante estos 40 días anhelé. Y dijo el pájaro. ¡No Deja mi soledad de una pieza. Aparta tu pico de mi corazón. Y déjame abrir esa puerta. Que yo ya te abrí la tuya, cacho Dijo el pájaro. No saldrás, no saldrás. No No No España no comenzará a suavizar las medidas para el control de la pandemia hasta la segunda mitad de mayo. Y cuando lo haga, será de manera lenta y gradual. Así lo ha asegurado ante el Congreso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pese a los datos alentadores que llegan de los hospitales. Sánchez ha obtenido este miércoles en el Congreso de los Diputados una tercera prórroga del estado de alarma que se prolongará hasta el 9 de mayo. Ha defendido su idea de un gran plan Y aquel maldito. En la cumbre de este jueves, la creación de un fondo de Nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, quietecito, frente a mi tele de plasma, muy lejos del cielo. mi alma. Del fondo de su sombra flotando sobre el suelo, nunca olvidará sus palabras.